Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah والحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتي والسر الساري في سائر الأسماء والصفات رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا الحق ورزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه اللهم علمنا رشدنا وعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد حضرات الأفاضل para ulama, para masyayikh, para kiai, asatid, para tokoh, para sepuh Lakon kimin ngambil lebih barakah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kirion. Jadi kita bersama ngaturin ganjaran fatihah. Kita aturkan kariban baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Serang setuju keluarga-keluarga, serang sahabat-sahabat beliau. Raja-raja Epon, putera-putera turunan Epon, keluarga terlim Epon, para tabi'in, bentabi'it tabi'in, para nabi, para utusan para wali, para imam-imam mujtahidin, para ulama, para sufia, pengarang-pengarang ilmu-ilmu syariah, guru-guru petanggulis di zaman kuru-kuru di atas sakit, bangsepo bangsepo laki maupun bini. Lepala-lepala tentang kepeng sejamak. Cakap-cakap-cakap kenalan-kenalan murid-murid santri petanggulis di zaman orang yang segemai fokus dan perhatian kepada saja. Orang yang tak tolong, lah, orang yang pentol dan perhatian kepada saja. Sangat orang yang kenceran kefokusan, keampuan perhatian kepada saja. Orang yang tak tabasul, kelebatan kepada saja. Orang yang segembai pekus setiap perhatian kena setuju. Bagi setuju umat Islam laki. Maupun bini. Malam-malam setelah jana Sebuah ratus setusan Daripada daerah mana belakang kubur ni Selamat dari seksa Allah Tentu yang ahli surga sedengki Kayaknya ridhan Allah Kayaknya syafaat pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Syafaat pun para ulama, para mulia, para syuhada, para sulihin, para kuru, para bangsa sepuh Mentari kau nak tambah barokah umur, barokah ilmu ni. Barokah hartana, barokah rezeki ni. Barokah aban, barokah anak foto ni, barokah keluarga ni. Barokah santri-santri ni. Barokah jemaah ni, barokah jemaah ni. Mentari kita tambah taufik dan hidayah Ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Ban malamater kalaban ke ingin barokah barokah pon saya kesebut. Malamater petan kulis saja. Saya nak foto petan kulis saja. Kan keluarga petan kulis saja. Santri-santri benjama petan kulis saja. Warung saya saat awasul kalaban petan kulis saja. Sengaturin kencaran kefokusan ke aku petan kulis saja. Warung saya saat awasul kalaban petan kulis kulis saja. rasa kembali fokus ke apatan guna stage. Almater situ aja nah. Sepuluh ratus itu sana. Pertanyaan Rabbana berkah kawapur nah. Selamat dari seksan Allah. Tentu orang ahli suar ke setengki. Kain iri dan Allah yang syafatnya pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafatnya pun para ulama, para awliya, para syuhada, para solihin. Para guru, para bangsa sepuh. Materi pada nak tambah barokah umur, barokah ilmu ni. Barokah harta ni, barokah rezeki ni. Barokah aban, barokah anak foto ni. Barokah keluarga ni, barokah santri-santri ni. Barokah jamaah ni, barokah jamiah Barokah perjuangan, barokah pengorbanan, Barokah kenikmatan, kenikmatan, ni. Malmater. Malmater. Kiranya tambahan taufik dan hidayah pun Allah Subhanahu wa taala tertelan jalan daripada betul tun Allah. Daripada kecemperan-kecemperan, kekompiran-kekompiran, kepungan-kepungan, kebahagiaan-kebahagiaan. Pelang kesesan-kesesan. Sempakan kesempakan, keserbukan, keserbukan. Selekuan, keselekuan. Al-Matar, kuat majar otang kelebihan kempang. Dan tak putuk angkoy otang. Bantulah majaran potang bawa otang. Muka-muka Ibrahim jumpa rezeki ini oleh rezeki sehalal, sebarokah. Muka-muka Ibrahim husnul khatimah. Ibrahim jumpa umur ilmu taat Allah benda kena bina Allah. Lancang umur ilmu menjunjung tinggi agama Allah. Ibrahim sehat, selamat, aman di cacupan. Dari musibah, dari pelair, bencana, dari malapetaka. Selamat dari petenah-petenah, selamat dari kezalim dan sedalim, dari tengkin orang yang setengkih itulah pun setelah pelanya selanya selanya lah ganggu nasi ganggu selamat dari kekafiran kefasikan kefakiran kemiskinan selamat dari kelina ate kotor ate petang ate kering ate kering ate lopan ate maten ate kumukai peroleh ilmu semuanya ilmu semanfaat ilmu sembarokah Ya pernah terkajar kalau mengembang tercapai cita-cita dan sukses usaha. Ya pernah terkabul pernyonan pernyonan ala hadhihi niyat wa ala kulli niyatin salihat wa ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ya qi sayyidina rasul habibina abil batul sallallahu alaihi wasallam umul fatiha bismillahirrahmanirrahim الفاتحة الفاتحة pemirsa, para mitra pengajian Banyu Giron yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak bersyukur dan ajunan pun Allah Subhanahu wa taala eh takdiraki puasa eh, dalam bulan Ramadan. Malam puasaan kita kali itu keterima dan keajunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Almater tak sakro sakah kenceran epon puasa kat itu. Sebab cik banyakan semua betal dek ke puasa kento tak bisa kerasa. Abad lah temu agiba latamo tungatu latamo lecek lebih-lebih pas pemilihan buat nening bulan basah awuh ini kenang ke riba nang ke tungatu nang ke lecek ni bulan puasa Ah, pemilihan ia sebut dengan bulan puasa. Jadi fokus pemilihan ni kah? Di luar bulan puasa. Menurusan kefokusan sebab bulan puasa. Menurusan sebab akar tokar ni kah? Eh, di luar bulan puasa. Sebab kento mepetal dek kekencen puasa. E dalam kitab Ad-Du'afa. Yang terang aki Dabuna Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam khamsun yuftirna saim lemak kata mabetal dek orang siap puasa al-ghibatuh ropana ghibah rasanan wan namimatu ban tungatuh wal kadhibu ban lecek wal qublatu ban yom wal yaminul fajiratu ben sompa selecek ni kamu dek ke puasa tiba tungatuh lecek nyium uh, umum nih ya, nyom nih ke Eki bisa cuka nyom cat bini nah. Napa boleh bini bini nah. Kerana kita termasuk bagian daripada Noroten nafsu nah. Sekata cuka wal yaminul fajir. Sompa. Selecek. kepada setong ulama Nika aku ru dak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pas yang kain ke angka rampatan ka kanjong tebuna Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Abdina puasa gitu. Kakan, kakan, kakan. Beun mun ngakan jong. Bekal oleh kenjeran apuasa seketerima. Tanda bapak, aduh. Ampun tikel tak menabiap, tidak pulang tepana puasa. Kakan jong sampai telur kali. Bukan mengakan ari tangkung bensekok oleh ganjaran apuasah sebulan penting jo ampun talakong abdi iman bulan kebasan gitu kiai Syabdul Qadir Al-Jilani kakanjong kakanjong ben kokon ngakan etangkung ben sekok Ketangkung penseko oleh kenceran ibadah setahun jong awam pon abdina iman kepasaan bodan kento sih Maka bah Syah Abdul Qadir Jilani kita medebu dekat santri-santri selain -santri Torot orang ting dengar diri ya. Tanda deka ojan kurun. Ada bekal keker dari pandangan Allah. Ada bekal celaka ya. Tak untung je mana dengar. Esoro kure pakon kuru. Pakun cengkal. Mungkin kan puasa ni ke Tapi cengkal gak guru tegala puasa akhirnya dak remah keker dari pandangan ipun Allah Subhanahu wa taala ta'ala pertolongan Allah taala akhir patut orang Nasrani tetapi orang kafir wal a'yadu billah sampai ke mati terus mati kafir tak ndak kada bunuh guru apa sama dengan tapi karena melanggar dek kata bunuh guru. Nasrani. Mati nama mati. Kafir. Karena Namun puasa na puasa sunnah. Lain boleh mana bi puasa fardu. Bi guru na serombu. Kan maksiat la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Urusan maksiat tak boleh tunduk dekat makhluk. Kau tunduk dekat ajunan epon Allah. Nabi namung sunnah aneka nyereng bunuh guru. Pas cek sampai boleh tepak areng apa segak dintok bukan sahur sengaja sampai bareng-bareng haram. Lanna syaitana yaqulu hina idzin. Sebab syaitan kita ngucap ketika ampun Haram. Bukan haram. Segakan haram. Buka sahur haram. Malaikat ni kan ngucap dekat sekancan sekancan entah dia cekancan cekancan apa dia anu ne kapukan kapuk apa apa kapuk se halal apa se haram umpama halal hmm kuda je kuda dalam masih tak ada kencaran je kuda kuda boleh dalam masih bisa ceria bisa agiba dekian malah tak kan cerna kuda boleh dan mesti bisa tungat tu kuda boleh dan mesti bisa lecek kuda si bisa ngelakonin kecubaan-kecubaan Munting le tempat kasih haram. Oh, mun sehari tempat kasih haram deh. Kakanan bulan pasah, kengkun saya haram deh. Oh, torot-torot menjadi. Tak usah aku dah jadi. Jadi apa kun? Kun oleh payah jadi. Tak kira oleh kencaran apa jadi je. Tak oleh kencaran apa jadi. Kun oleh lapar ben belkak men je. Torot lah torot. Tak usah aku dah aja. Lekan dan lah tegak apa Entah kira ni kencaran ke je. jadi. Sekotuh. Ekuta eh, ben kita sapa dengan setan deh. Yeria orang-orang sikit tak apu ke haram melegapukan lah haram saur saur eh, saur lah haram tor tau sa kuda boleh je jadi kuno le payah je maka na ete bagi sarang ajunat epon kusti kanjing nabi kam min saimin laisa min siamihi illa al wal atshuf banyak orang yang puasa dia. Yang kun tak oleh apa je. Oleh apa pun. Oleh pelkak men lapar. Oleh pelkak men lapar pun. Oleh apa je. Maka nak bahasa nandor torot sekali ben. Iblis torot torot je. Tak usah je. Jaring jadi kun mapaya aben. Ah tak kan oleh apa itu Torot torot tak usah je. seperti sengak daripada haram. Manawi Sufyan Al-Thawri Iza aftar min somihi aftar ala ma'il matar Imam Sufyan Al-Thawri Manabi Apukah Nik Apukah ngangkui aing ocen Kapukah ngangkui aing ocen Olan munai ngocen gentong polat tak kira haram boleh. Mun aing penik aing ngocen. Panik langsung dari atas tak lebat epan panapan pan panapan sengke tidak subhat tidak haram. Nikah aing ngocen. Jadi dari tengah hati nah. Takut mik pasanan kun oleh pelkak ben lapar. Tapi ternyata tepat kepada subhat, tepat kepada haram. Jadi pas apu ka aing ocen. Ni ke Sufyan al-Thawri. Fa yajid fa inna in nahri alladhi lam yahfir husalatin. Umpama nan tade aing sungai aing ocen maka Sufyan Al-Thawri kento mundut aing songai se tak e bangun ben pemerintah. Jadi aing songai se tak e bangun pemerintah. Se tak e kale pemerintah. Lam yahfir hussalatin. Se tak e kali pemerintah sita e bangun pemerintah kasak se itu er makle lebih sejeh dari perang-perang syubhat dan perang-perang haram sebab mun pemerintah panika dan kadang apur campur kisah dan kadang apur campur si haram dan si halal. Kadang-kadang oleh nak mecek rakyat tu saja. Mecek rakyat. Eh cukai melulu. Haram oleh nak. Campur dengan cukai kan. Jadi lebih lebih murni, lebih halal, Kipa ni kese tak campur tangan pemerintah lagi. Ni kese sahaja sarang Sufyan al-Thawri. Ana pemarkana li anna dhalika aqrabu ila al-hill. Li anna dhalika aqrabu ila Karena aing ocen atau paling tidak aing songai keng serta ikal pemerintah ni ke lebih semak dek halal lebih semak dek halal on. Orang yang siap puasa, adhan. Umpaman adhan aneka nginum kadek. Dapat kau terbuka, nginum kadek mun adhan. Tetapi adhan, kangkui maghrib, semarin abukah. Ya, ceramah sampai ngakan. Bazaran azan sampai ngakan orang telat ke kapi. Apakah ngakui aing bayi pun? Enom aing ni kawan? Azan. Cara nak senikah. Sebelum nak azan, atal betal kade, atal betal kade talbetal kaleben nginum. Mun sampai ngakan sepereng, ya orang yang terlambat ke api ini. Sebab sunat orang yang panika tuli-tuli di dalam apukah. Njong kok kuat kok. Apa yang mau dipelum pontingkel. kel. Bani bulan kuatak ku wajat sunat kangkui tulis tulis, apa? Apukah? Jadi tak ala ku apa, apa jangkel lu. Tidak apa jangkel Buka gada pasal apa aja. Makle oleh keutamaan epon acung ada eki atau ber ngawal lagi pejeng Mungkin je nyak banyak akan kada. Bukan seperti ngetal petal, mereka tal petal dek kita ke apa yang saya. Mana bina yang ini Mekah biasa nah. Medina ni kan kikun. Atal ah, petal zam-zam ben korma. Korma ben zam-zam pon. Langsung apa yang Pejang maghrib terus isyak ben tarawih. Tetapi tekala abid ni ningkat isyak. Tak patut wai wayan. tu. Cereng esen tabuk tak patut banyak lagi. Tak patut awai. Lain ben meturun. Men meturun kan. Sebelum nak apa jeng pu kan wani kerang sebab dong ki bodo ne kana lah, bodo ne kana lah, bodo ne kana lah. banya akhira siapa jeng ber si atrawi ya ber akhirnya dekat tepat kak Lailatul Qadar dekat 10 hari na bulan Ramadan 10 hari terakhir bulan Ramadan tahun ini cek kecil tak kecil lah wakun dan badan badan jaring tentu sebuna ulama mon banyak ngakan banyak nginum mon banyak nginum banyak tedung. Mun banyak tedung, banyak rogi. Tak rogi dak dem. Cara yang modern kiri beri dengan tok. Kiri bayi dengan tok. Tak tedo. Paca kebu sepu. Ado. Ada Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar ni ke hatta matla'il fajr sampai meto pacer. Bini sampai meto arentan, sampai meto pacer. Iman. Pun pesanan yang Lailatul Qadar kita akan tu banyak rogi. Lailatul Qadar ni kesempatan ni pun namun semalam bika kapin. Setahun ni setahun set semalam di kapin. Jadi mun tempat saya semalam kento. Kita lopo dan pas tedung. Oh. Rogi raja. Nika malam mampun las kemian ki dekit nem legoran. Betul legoran. Dekit ni kampun lah kita juga asrat langkong-langkong ni tangkal betul ekor ni sebab banyak ulama madubu madubu tangkal selekor ni sangat betul ekor ni banyak ulama madubu lailatul qadar tangkal betul ekor sahibut tambih madhabu bahwa huruf epon Laylatul Qadar kan itu sangat Laylatul Qadar nikah sangat kemudian disebut eh, ning Al-Qur'an telu kali disebut eh, telu kali ning se-Qur'an Lailatul Qadar. Ketining horo pasanga, eh sebut telok ale, Mun sanga, kali telok, betul ekor. Fadalla ala annaha fissabiyati wal ishrin. Menunjukkan bahawa Lailatul Qadar panikah tepat ni tanggal betul ekor tempat tangkal atau lekor. Nika cebuai pun ulama. Berarti kikuk malam eh Okey, eh, deki malam ben malam. Malam deki malam ni kan enam lekor. Betul lekor ku malam. Ibn Abbas juga matabuh tangkal betul lah ekor. Cepuan Ibn Abbas, Allah Ta'ala dia menciptakan langit, petok, bumi, petok, tasik, petok, areh, petok. Kita diciptakan dari petok. diciptakan dari petok. Burn era chicken dari petok. Dia petok-petok. Artinya petok lekor, petok lekor. Neneng i sepuluh hari dalam sepuluh hari pun kan Neneng i petok ni. Lelatul Qadar neneng i petok. Atau ah, yang petok lekor. Lah Tetapi ada cikin dari petok. Kenapaan? Fambatna fiha habbaw wa nabata. Habbaw wa inaban wa qadban wa hada'iqa gulbah. وفاكهة وأبا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وحدائق قلبا وفاكهة wa abba sengkok matombu ke dalam bumi ri habban deka biki sekebai sekebai rezeki na manusia ebrik biki pas wa inaban ben boleh anggur. Wakotban ben sayuran. Wahada ikoh ben kepun. Gulban serindang-rindang. Sejeraja kan bungkana benduk ngeronduk buana ben daunah wa Ban wa bu'an. Akati tin ban semacam. Wa abban. Ban. Perpe'an. Setetika kanna. Keban-keban. Seti petok. Kemudian. Kemudian. Kebuatan Ibn Abbas juga. Kita asojud kalaban petok anggota. Kita asojud kalaban petok anggota. Napa? Muah. Boleh. Tanang duen. Tanang duen. Kan mentepan anak sujud tanang tarka berbagi ya dua. Kan tak tanggur ke atas dan tanang. Telok pun. Bon sokoh an ah, apa nyaman taat dua gila ah. lemak pun taat sokoh dua kanan kiri berarti petok mengoreng penikah menabi asajud asajud kelaban ngakui petok anggota kalau Qadar tepat ni betok dia. Ah. Ya. Yang ilai Quran ni kena ni petok. Kita tingkatkan ibadah dari kajunan Ibn Allah. Dan dengan tangkel, petok lekor. Umat Muhammad kita kan eparingin. Lailatul Qadar. Allah Ta'ala ngaturin salam dari umat Muhammad. Salam lah. ni ke kan langsung pas bedah teratur dari Allah Ta'ala. Kenapa? Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi Allah Ta'ala ni salam ngaturin salam dek ke umat Muhammad sesalam penikah eh beringaki bentor ator ri beri kelampuan Allah Ta'ala kita ke Lailatul Qadar kalau bukan sebab Lailatul Qadar umat Muhammad kita oleh rahmat epon Allah Subhanahu wa taala. Jadi dak remek kita siabi sa oleh rahmat epon eh, Allah. Kira Lailatul Qadar ni ke Latin ni. Lailatul Qadar ni ke Latin Jadi Allah Ta'ala pering salam, ni ke langsung bentuk ator. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu. Ngaturin salam dengan Nabi Nuh alaihissalatu wassalam. Salamun ala Nuhim fil alamin. Haturan salam dekat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lekal ben salam Allah Ta'ala Nabi Nuh oleh bingkisan searopa kemenangan terhadap orang-orang kafir setunya. Nabi Nuh menang dek orang kafir setunya. Luar biasa kemenangan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sampun Nabi Nuh kak dinto seibu tahun kurang seket tahun kun. Sangang atas seket tahun. Sebeda di tengah-tengah masyarakat Epon. Eh Pas iutus ben ajunan Epon eh Allah. Di saat Nabi Nuh kento berusia 100 tahun. Usia Nabi Nuh 100 tahun ampun layutus. Sampai di budina panika beda tufan, ah, tufan. at kento banjir setunya. Banjir setunya ke orang kafir kapi mati kapi. Sebab orang kafir mati kapi. Orang yang tak anda, tak keperawan Nabi Nuh, mati kapi, Celaka kapi. Saya anda, tak keperawan Nabi Nuh. Selamat kapi, Untung kapi, Untung kapi. Uh, ah, last tarik ento, Nabi Nuh kento, neneng itu fan kento kan setengah tahun setengah tahun sejel kunjelan di atas aing si aing pani ke banjir setunjam bian jadi luar biasa lebihan bentasek kasak ini tasek makin kan tak patah banyak ombak karena apa karena diapit kelaban bumi ke bumi lagi. Mun ni kecing di atas na bumi, di atas na gunung sampai aing benika. Teti teka kulin gento lebih santa. Ben panika sampai setengah tahun ah, abida. Neng atas aing. Pon sampai setengah tahun toron tapi ne panika la bisa bersandar neneng i Jabal Judi. Gunung Judinya, mana Gunung Judi? Benih Judi. Gunung Judi. Mana tu tulis lah selatan pulang macam Judi. Gunung Judi. Saya ke tempat pejudian, Judi. Dal. Arab. Ini Gunung Judi. Last tadi dekat Dintoh. kik, Terus kita settle sampai sebitak tahun. Sebitak tahun dari Toron Nabi Nuh dekat kata dekat dek gunung judi menikah. Terhitung mulai kali sah nikah kisah sebitak tahun. Puru setan Nabi Nuh. Jadi saya parengaki serang ajunan ipon Allah kemenangan terhadap orang kafir sedunia. Timun Allah Ta'ala kirim salam ni berarti ampunlah oleh ya, pertolongan Allah. Jangankan, jangankan napanya Allah Ta'ala. Ratu bayi, melah kirim salam guru. Ha. Ah. Anika, ah, beda ni kata jangankan jangankan apa nyaman presiden menteri boy besar ke sa oleh besar menguncang menteri oleh besar tapi mundi Allah taala aneka kemenangan saya barang akibat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa salamun alam ala Musa. Ekirmin salam ben Allah taala e paringin keselamatan Nabi Musa nang idelem tasik. E paringin kemenangan nang tasik cukan. Nabi Musa menang kalau bentase. Nabi Musa selamat kalau bentase. Selamat dari kejaran Epon Fir'aun. Dari kejaran, kejaran Fir'aun. Nabi Musa buan rombongan lah. Selamat dari kejaran Fir'aun. Kemudian Nabi Musa juga mendapatkan kemenangan nenang di dalam tasik. Karena Fir'aun kento tak sah tombak kan. Tak sah pedang pun tan, Tak sah pedang Fir'aun. Sebab men Fir'aun ni kaya pedang ni kaya. Fir'aun ni kaya teguh. Sampai jauh serta Fir'aun kento. Tak ikut buruk pun tan. Berada laki. Berada laki. Nangis Mesir. Cera serta Fir'aun. Berada. Ini benda saya kerong ke Fir'aun. Berada. Berada kata. the demon me. Tidak remah. Karena orang tekun. Mana je buat ikut le sebenaing. Ikut le Tak latihan. Keng-keng raya. Ya teh. Kalau bala te la te ne ke ingkem dan mun tepat ning delum cu tepat neng i dasar lautan cu ning bebentas dasar lautan pas etek ke ben ai tek apa nyu sola ke atas sedo pak lah atas ning bisa sampai jem-jeman mun sampai jem orang yang tak bertahan hidup pun punten maka nah Bik kanjing Nabi kita apa ni dianjurkan ke angkui latihan renang. Latihan renang. Fokus dengan latihan renang. Saya tak fokus ni ke orang lagi win ni lah campur. Kasak. Saya tak lebur. Saya ikut pah rendang meloloh. Bagus. Acara renang. Olahraga renang ya pelan selake mun lake pada lake mun lake bini renang bi anjing agang bengkang mungkin mun tak paham temu ning lemai eh? latan renang kimun semak-semak gak sungai ini kepen terkapir nang ni. Kasa awalnya benih kan kerana norok kanjing Nabi. Kan cut lebur menakanan. Tak apa yang lang-lang benda yang tuan ini juga apa kuntar langoy. Ha, karena tanah pelatihan renang ni. Pas latihan memanah oleh. Ini ha, kecukupan sunnah Rasul latihan memanah. Sehingga orang Islam ni ke andi celuh. Malah tak aku ngucap siap. Siap-siap melol. Apa saya kesiap? Ah? Membah berdering PKI misalnya. PKI bah bangkit pole. Reng komunis bangkit pole. Reng komunis pun lah kuat kita siap nak pasal ke persiapan. Cet panah kan kita tak tahu panah memana tak tahu. Dak rumah. Mun orang kafir ngocak siap mun iko nikah mengumpulkan kekuatan. Pertama senjata. Ini kayak pejen, ini kekeboy dengan secanggih mungkin. Kayak senjata. Amerika kuat mungkin artinya nak boleh senjata atau kang enggak bisa. Cina kuat lagi, akhirnya senjata atau kang. Iran kuat, akhirnya senjata atau kang. Jadi orang kafir mengucap siap kuat artinya tidak remah, mempersiapkan kekuatan senjata. Yang kedua latihan, elate orang kafir latihan perang latihan perang. Negara yang kafir. Acer strategi-strategi perang. Negara yang kafir. Kita mengkuni pada epakon eh, kangkui mempersiapkan kekuatan. Di ajunan ipun Allah dalam Al-Quran itu berkata, Wa'idu lahum mastata'tum min kuwatin wa min khail persiapkan olehmu sekalian dalam menghadapi mereka-mereka musuh. Mastatoktum, apa yang kau mampu, napa saya kemampuin kita, Persiapkan, Mengkuatin dari kekuatan. Kekuatan. Termasuk paling tidak ki panah memana nih. Latihan sunnah Rasul Kencara. wamen ribatil khail. Ben dari kuda-kuda yang ditambatkan. Kuda tambatan. Setak liar. Sebisa nur ocak dekian. Elate benda jer ni gula. Sebisa ngejar muso, sebisa ngitek dari musuh, setai hingga mon tepan ngitek. Ah. Ini kan latihan. Ya. Cara ini kan bisa latih. Ha, ini kan kena persiapan kan aku menyusun kekuatan. ilmu Al-Quran itu buki macam itu. Kan aku ini apa? Turhibu nabhi aduwallahi wa aduwakum. Kan aku bisa menggentarkan ben kapir. Dek kan musuh-musuh na Allah. Wa aduwakum ben musuh-musuh na tibin kapir. Wa akhirina min dunihim la ta'alamunahum. Ben orang-orang lain boleh se tak temu cak orang dia kafir sebab agak orang Islam. Ben kapi pas tak tahu cek jirong kena muso. Eh sangkanin seberingan. Akhirah yang kat teti orang sekuat diberi kekuasaan. cak torok oh, orang kafir. Pasti beriin kekuasaan. Cek yang tak tahu cek reng kafir. Abad ah, de musuh-musuh semacam banyak. Semakin terbalik, justru orang Islam yang ditakutkan. Orang Islam tibi malah saya digentarkan musuh ini, Digentarkan. Musuh-musuh, mungkin, latihan, latihan fisik, ajar Nampaknya mana jurus ajar dan sebarang dan sebarang sebisa nak nakuin kerana Islam. Tapi yang Islam tibi beri cuka. Se ajar bela diri, bela diri. Pencak silat. Bukan semacam macam ni kawan. Akui kekuatan dia. Ya bisa menggentarkan musuh-musuh Allah. Jadi acer apa mana? mengemudi kuda acer panah mana acer renang ini kata masuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kuda-kuda ni ke dalam mesti bisa ya diperbanyak ni. Tetapi si bodoh asal lah kayak bini si bisa an si bisa dibudidayakan jangan. Karena si bisa beranak pinak. Sebanyak si Makin ni kakak rasa konik jaran ni. Jaran kakak rasa konik. Dia masih banyak. Ini kebahagiaan orang yang sahli pacaranan ni. Kakak tidak apa sih bisa. Banyak abuduk jaran ni. Sebab mana bicara ni kata agak dia jet ya kan. Mana bicara jet-jet tempur se eh, apa yang Ini saya kekebal saya rakit ben orang-orang kafir kisah kan. Karena lebih cepat ni kan. Tempang ban, jalan menjalan ni kan. Kau apa nyaman ki berkembang dengan alami. Saya pengancin kada pasti ngandung. Puru ni kelahir, lahir. Lahir dua. Kadang setong ya. Jadi apit ni kan. Ini perlu dibudidayakan. Saya tak sampai tak ada. Saya tak sampai mustahung. Saya tak sampai musnah. Anda balik. Cerun. Cerun makin larang pun orang cerun rang-rang. Larang kerana rang-rang. Kenapa mak rang-rang? Kira orang yang tak patah kencang ngobu. Tangan ngobu sape. Sebab ngobu sape ni kak. Benyan oleh besi. Ngobu cerun ni kak. Kun persiapan kekuatan ni kah? Orang tak patut tertarik tu. Kemudian juga Allah Subhanahu Wa Taala kento apa ring salam dengan Nabi Isa alaihi salatu wasalam. eh paringin kehormatan Nabi Isa bisa mau di orang mati, ring mati bisa di boleh. Kalau ben idin Allah. Elum kau kurang sini mati Podik boleh benda bisa, bisa. Apa yang salam Allah Ta'ala dengan Nabi Allah Ibrahim AS? Berbentuk apa? Tora atur Allah Ta'ala dengan Nabi Ibrahim yang kita dintu keselamatan dari apoi. Nabi Ibrahim AS, yuk berneng apoi. 40 hari 40 malam, lemah tapi selamat Nabi Ibrahim ni. Nang tenang. Tidak panas-panas sekali. Tak ada sakit panas dekatnya. Tak ada sakit panas. Apa yang salam dek keajunan dek pun kanji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam eh syafaat. Bisa nyafaaten orang. Salam tunya. Bencukan Allah Ta'ala apa yang salam dek umat Muhammad kalau ben ngatur laki. Lailatul Qadar. sekarang di Lailatul Qadar. itu awrathat humur rahmah. Ha, bisa apa yang bisa madati dari rahmat pun Allah Subhanahu wa taala. Muka-muka sahaja separing manfaat fi dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah القائم بحقوق الله ما ضاقت إلا فرجها الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته أنت لها يا إلهنا ولكل كرب عظيم فبرج ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم أنت لها ولكل حاجة فاقضيها بفضل بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة بلا ممسك لها وما يمسك بلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين InsyaAllah kita tapaki pada dalam setiap pagi dan setiap sore insyaAllah. Kalau izin pun Allah Subhanahu Wa Taala, muka-muka sahabat senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan, ma'unah, inayah, kifayah, riayah, wikayah, himayah pun Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.